القصرين آه، هي محرار الحركات الاجتماعية الثورات الاجتماعية في تونس ككل مركز على التهريب والاقتصاد الهش بتاع الاشخاص الغير مهيكلين اقتصاديا لا يدفعون ضرائب للدوله لا, ل... <laughs> ليس لهم اي ارتباط بالدوله the uprisings that occurred in 2011 began in a sister city in the interior of Tunisia, Sidi Bouzid. The vendor in uh, Sidi Bouzid self-immolated himself in protest to the crackdown on the street vendors by the police. Soon after that, it spread over to Gazrine. Those two places became sort of the firestorm for the Arab Spring. اقتصاديا احصائيات تقول انه تقريبا 60% من الاقتصاد التونسي موجود في القطاع الغير مهيكل التجار الغير مهيكلين الموجودين في الشوارع نتاع القصرين كلها كانت تتمنى انه بعد الثوره يلقوا حلول ولكن الوضع الاقتصادي ما سمحش فخلى كثير منهم يواصلوا انهم يشتغلوا في القطاع الغير مهيكل اصفر منها كان ما فهمش ها شباب كل واحد يجيب دخان يجيب خضره وياخذ مكان في الطريق العام Ces gens ils ont trouvé une solution euh, au début c'était une solution ben pour que instantanée avec le temps ça devient leur profession avec qui il a construit une maison une famille العلاقة بين البلدية والمنتصبين كانت متشنجة خاطر لو باساج سيتي با فاسيل الكراهب ما تعداش les commerçants ceux qui payent le loyer ما كانوش يخدموا حاولنا نشوفوه كحل هو خلق نوع من الحوار ما بين التجار هذوما اللي موجودين في الشارع وما بين البلدية اللي في العادة كان ما بيناتهم نوع من النزاع وما يتقابلوش وما يتحدثوش The work that we've done in Gazarin is that we work with the local people, help train them in peace building techniques which they apply to the conflicts in their areas that they understand best. And those people then work with the local people to resolve their own conflicts. So they own the conflict, they own the solutions. الحملة كانت فيها شرطة، فيها التجارة، فيها الولاية، فيها البلدية، الناس الكل. وحطينا مع بعضنا نوع من خطوات العمل شنو هي المراحل بتاع الحوار شنو هي الاهداف كيفيه المتابعه نتذكر في اول اجتماع قمنا به تقريبا بعد عشر دقائق من انطلاق الحوار واحد من العمل الغير مهيكلين هذوما هدد بأنه يحرق نفسه فحاولنا أنه نشوف طريقة لإيجاد حلول في آخر الاجتماع الشخص هذا بيدو اللي قال أنا باش نمشي نتصل بالتجار ونجمع أموال نساعدوا بها البلدية باش نلقاو حاويات نحطوا فيها الفضلات متاعنا ونحاولوا ننظموا الوضعية ce qu'on a eu comme résultat direct à travers ce dialogue, c'est que la municipalité a offert un espace pour ces vendeurs ambulants où il y a des petites boutiques et tout ça. هذا المشروع الطاوله بتاع الحوار فتحت لنا ابواب اخرى انه نجم نفكروا ونجم نشوفوا مجالات اخرى اللي نبنوا عليها رؤيتنا للقصرين